enggak посмотри посмотри какие милашки утка утка днем рождения Ульяна oh, oh, oh, oh. Bear. Bear. Bear. звездой, звездой. Хаппи, хаппи, Она купила эти свечки, 18 штук. Сейчас там даже покажу, вот, 18. Купила капучино и ВНС. МакКофи. Она очень рада, и у нее день рождения! Чуть-чуть туда, да. Давай. Вау! Круто! Тебе собачку и мишку. Еще? Круто! И хаппи. Давай еще попробуем. Сейчас она попробует выиграть. Кого ты попробуешь выиграть? Нет, попробуй этого розового. Вон того. Ну ладно, пробуй. Так, подожди. Нет, нет, дальше. В конец прям. Нет, не получится. Я говорю этого розового. Так, стой. Да, сейчас. Пусть она остановится. Давай. Пожалуйста. М-м-м. Печалька. Это это. Я вообще не снимала видео, еду. Вот какая красивая.